සිලදන මයිකෝන් ලිගන්නවා ඉන් ගත්වාරක තින්න ෆෝර්න හෙලු කියලත් එක් අදමං අඩගෙන කොහොමද තමන්ටම කියලා ලෝබය කදාන්න කියලා ඉතින් අරමුණ සිරුම ඇත්තියෙන් උඩක් ඇදන්නට ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ක්‍රමේ තේරෙන්න තියලා වීඩියෝ එක කැමතිනම් ලයික් කරලා ෂෙයාර් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න බෑ channel එක. ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.